Msanii wa mziki wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria, Joboy ametangaza kuwa mnamo tarehe 19 ya mwezi wa tano mwaka huu wa 2023 tu ataachia albamu yake ya Body and Soul. Joboy ni msanii wa muziki wa Nigeria ambaye alizaliwa mnamo tarehe 21 Mei ya mwaka 1997 huko, huko Lagos, Nigeria. Alianza kufanya muziki akiwa na umri mdogo na alikuwa akifanya mazoezi ya kuimba na kucheza katika studio za mtaani kabla ya kuanza kurekodi nyimbo zake mwenyewe. Alikuwa na bahati sana ya kupata umaarufu baada ya wimbo wake wa Baby kufanya vizuri katika mtandao wa YouTube mwaka 2019. Wimbo huu ulikuwa mojawapo ya nyimbo zake za kwanza kabisa kurekodiwa. Baadaye alitoa nyimbo nyingine kama vile Beginning, All For You na Don't Call Me Back ambazo zilifanya vizuri kwa hapa barani Afrika na sehemu nyingine ulimwenguni. Joboy anafahamika kwa sauti yake ya kipekee na uwezo wake wa kutunga na kuimba nyimbo za mapenzi. Amefanya kazi na wasanii wengine wa Nigeria kama vile Mr Ease, Quest Arthur na Zlantan. Kwa ujumla ni msanii mwenye taranta na mwenye kujituma ambaye amekuwa akifanya vizuri katika tasnia ya muziki wa Nigeria, lakini pia hata hapa Bongo ameshafanya kazi na nand pamoja na Zuchu na wasanii wengine. Je, tutarajie makubwa tena kutoka kwa Jboy hapo Mei 19? Weka komenti yako hapo chini ili uweze kushiriki nasi. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.